හැප්පෙන්නේ හැප්පෙන්නේ නමුත් නැස්තු නේද අපල ගහන්න මොනවද කරන්නේ උඹ මගේ හැප්පිලාගෙන මෙතන ඉවරයි එච්චර මොනවද කතා කරන්න එපා හරි එකට එකක් ගහලා ඉවර කරනවා මම උනාට දෙන්නම මේ අන්තිමක ඔබ පටන් ගත්තොත් මම ඉවරයි ඊටව එකයි ගහන්නේ දෙන්න ගණන් කරලා ගහුවා එකක් ඉවරයි නරේෂ් මම උනාට 1 2 3 හරි අයියෙන් ගන්න නම් රමද ගනුවේ කොට